对。 間稼ぐぜ <laughs> ええ この金でどうだ リン稼ぐぜああ <laughs>

らっしゃいませいやあれお客さん初めてああ <laughs> お好きな席にどうぞいや俺は待ち合わせで緊張してんじゃねえよ錦よ なんでお前がここに行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさこの店は今俺の一番の大きになレナあら錦山君のお知り合いあもしかして桐生さんあああそうだがうわやっと会えた一度お会いしてみたかったのよ錦山君 酔うとあなたの話しかしないからねお余計なこと言うなまあいいとりあえずここ座れよ気流 <laughs> それにしても 奇遇だなああお前はよく来るのかまあな組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ落ち着いて飲めるんだなそのうちおめえも誘おうと思ってたならちょうど手間が省けたなそういやおめえさっき待ち合わせって言ってたか相手は橘不動産の小田だ 先に来てるはずなんだが小田さんならまだ来てないわよさあどうぞ最初の一杯は私のおごり <laughs> もともと小田におごられる予定だなんだあまり乗客じゃないみたいねなに俺たちはこれからの人間だからよ今度はユミちゃんにも会ってみたいな 歓迎するわよあいつはまだ学生だよでもなんだったらここでバイトさせてやってくれおいユミにこの町でホステスさせんのか人気出ると思わねえかあいつはひまわりの頃から親父にモテるじゃあ期待の新人ねそうかもななんだか桐生さんユミちゃんのお父さんみたい そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ <laughs> 失言ねそれにしても橘不動産の小田って言ったかちょっと遅いんじゃねえのか どうするもう一杯飲むかいや待つよ先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからなんなんだよおめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえかこれくらいで何言ってんだただのマナー常識だろその常識がねえのがおめえだったろうが 言ってろねえそれならカラオケでもどうえいいね歌う歌うバカそれじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろうつうかカラオケならこの前もじゃあお前は聞いてるだけでいい俺が勝手に歌うからそれならいいだろう仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ 歌ってる間に小田さんもきっと来るわしょうがねえなよしそうと決まれば善は急げだミュージックスタート 錦山くんすごいプロみたいだったわだろだろおめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか <laughs> しょうがねえから乗ってやっただけだたく素直じゃねえな本当はおめえも歌いたいんじゃねえのかそんなわけないだろたくそれにしても小田ってやつ本当に遅いな おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどなほんとね事故にでもあったんじゃないかしら 元気そうだな阿波野の兄貴なんでここに座ってろ錦山こいつらに見覚えあんだろ桐生その説はお世話になりました桐生さんお前ら戦友やの お前らが小田をやったのかその前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろ立花不動産って言えこそこそ登場界に盾ついてる連中で組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ親父ここは俺が こいつ知ってるかうちの岡部ってもんだ例の専用屋のしのぎはこいつの仕切りでなかわいそうにおめえのせいでけじめつけちまったおめえ今度は何やらかした下っ端が口を挟むんじゃねえぞおれ 錦いえ俺がこちらの片木さんと話してんだろうが錦山よガキがシャシャル出てくんな錦山は関係ねえこいつとはたまたま居合わせただけです ああでなくても次はてめえだねえ親父もうこいつやっちまっていいすかこいつの面見てるだけで俺らはもうおう題の皆さんに迷惑かけねえようにな店の外でやれほらここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。 来いや桐生すぐに戻るおいそんじゃこっちはこっちで楽しくやろやねえ錦山 <laughs> 俺はよお前が正気とは思えねえ 抜けたその足で古巣にションベン引っ掛けやがっておかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ死に急ぐのは勝手だがよもっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな何つったってな土下座しろや土下座てめえたちは分かってんのかバイロ なんか勘違いしてるらしいなあんたらに詫び入れる気はねえよおとなしく殴られてやる理由もねえやる気などそうかよ <laughs> 面白いなお前おれやってみろ 早くやれやその代わりここが最後の一戦だすぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてるそいつを承知でやるってんならその度胸だけは褒めてやるよ俺の仲間が血流してるはあ <laughs> 錦山とそれに立花不動産のお前の連れが あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所入ったよてめえ何が最後の一戦だてめえはとっくにそれ超えてんだ やるもんだクゼの兄貴も手焼くわけだな組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか面白いもんだな次はあんたかやってみろよ 桐生やおえなんで立花不動産にやる何分かってるぜ風間の頭に指示されてんだろ俺がわざわざこんな山で出張ってきたんだおめえが立花不動産と絡んでるって聞いたからだ頭の息がかかったおめえやな 様の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどなどうだ俺の言ってること間違ってるかどう思うかあんたの勝手だごまかすの下手だなでも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだよああ 立花不動産もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか 立花不動産の社長と合わせろ奴はうまいこと隠れ回ってるようでな青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい俺はもう堂島組を抜けてるあんたに指図される義理はねやってくれりゃ専用屋の金は水に流してやるおめえ風間だ殻の一粒に手出そうとしたこともな 参加の全組織からだ部署に逃げ込んだとしても無駄だぜ死ぬまで追い込むそれも楽に死ねると思うやってみろちゃんと頭使って聞いてるか俺はおめえだけの話じゃねえその次おめえの兄弟も死 識お前あいつだおめえのとばっちりだ助けてやれあんた立花に会ってどうする気だあの人ぞの情報を洗いざらい吐き出させるだけだその後部外者にご退場願う 殺すってことか朝まで考える時間がある立花渡すかおめえや知るかどっちか選んで今夜中に連絡しろ返事がねえ時は狩るよ早く